What's that? You're watching my videos but you aren't subscribed? That's blasphemy! This part of the video might increase to a minute at this rate we're going. So, click on the big red button, and we good. You good? Let's go! HRT ベアリのリーダー、ガユンです。お金を寄付してくださったら、私たちは任務を引き受けます。以上です。 はいおっせのママに気をつけてミアは撮影中ですよ新しい任務ですか有名人になったらまた先生に会えるのですか現場はいつも同じではありません毎度もめちゃくちゃことになる我が団体の名前はもっと売れなければなりません ご協力をお願いしますボスどんな任務を頼まれても「ッツ・アルティベアリ」なら遂行できます先生はどうしているのかな任務なら報酬をもたらすガウエンは待機中です任務完了高評価をお願いしますよろしく。 計画に対して差し支えになりません引率させていただきますこれはあったかい勉強になりました断るわけがありません先生の力になれるために強くなりたいそれだけです個人会議ですか緊張しますね ご愛顧ありがとうございますどのようにお力になれますか私を慰めたければ私たちのチャンネルに登録して